大家今天的影片一定要看到最后，不只是介绍，最后也会抽奖分享给大家哦。Hello，大家好，我是 First ASA 今天呢要来跟大家介绍关西限定的伴手礼。来，有在看我的影片的人，应该不难发现，就是我非常非常的爱吃饼干零食。今天要隆重跟大家介绍的是非常厉害的产品哦，是这个，嘉嘉。 看出来是什么吗？Black Sunda，对，没错，就是轰动一时的雷神巧克力，它出现京都限定的抹茶版，噔噔， <laughs> 就这样，Black Sunda，乌鸡抹茶雪 使用的是宇治抹茶。这一次的限定商品呢，其实是我自己很喜欢的京都米果不大杯，就是像 Q 宝们很有名的那一家公司和布拉格善达他们一起合作共同开发的商品这样子。那它原本呢是在去年二零一八年的年尾年底的时候在京都限定哦卖出，但是呢，它真的太红太夯了，在京都也造成轰动。 就是被扫购一空，呈现一个你有钱也买不到的状态这样子。然后它因为卖的太好，就是完全超乎预期的关系，还一度停产，对，停产的。 一小段日子，然后呢，因为我本人啊，昨天从京都回来，然后就发现，哎，它开始卖了，这个一定要赶快跟大家介绍。那现在呢，它啊，原本虽然在京都限定，但是现在大阪地区有卖，所以有去关西玩的朋友们一定要买来吃吃看，真的很好吃。那先跟大家讲一下，可能有些人没有听过雷神巧克力，先介绍一下。 它就是一个这样子的，好，它这边其实有两块被我吃掉了。 <laughs> 对，它这个原本是有十四个的，十四个装。像便利商店呐，那个街站的旁边常常会有放的，就大概是这样子大小的一个口袋饼干，雷神巧克力。那这个在台湾也很红，不过呢，就是抹茶口味台湾还没卖就死了。那介绍一下雷神巧克力，就是应该很多人不知道，其实这个雷神巧克力呢。 在日本一九九四年的时候就上市了，它已经常年热卖了二十年，到现在还是很红的一个产品。这样子，好，来吧，这样子。那它呢特别的地方在于，它使用了两种宇治抹茶跟煎茶，完全不使用抹茶香料哦，它用的是正统的高级抹茶。 就将它长这样子，对，看得懂吗？啊，哎，先闻闻看，它的味道真的很香。嗯，好，赶快来吃。其实我已经吃掉很多个了，真的太好吃了。嗯嗯，里面是这样子。那它呢，也保留了雷神巧克力原本的特色，就是吃起来这个清脆的口感。 外面是嗯巧克力，然后里面是饼干，脆脆的，然后它的抹茶味真的很香，而且一吃就知道是用好的抹茶，就是跟那种一般香料抹茶、那便宜的抹茶吃起来是完全不一样的。 <laughs> 它吃起来呢不会是死甜的，然后抹茶特有的那一种苦涩感呢也表现得很圆润的感觉。 这个真的，吃几个我都可以吃得下去。这一盒我应该全部都可以一次吃完。哈 <laughs> 哦，这样太夸张了，不可以这样。 <laughs> 那很好吃，在这边跟大家日文教学一下。很多人应该知道日文的脆脆的口感叫サクサク，好。但是呢，这个ブラックサンダー应该会比较形容成ザクザク，有浊音哦。那サクサク的感觉呢是清脆的，就是啊，吃起来是比较。 轻的口感比较轻盈、清脆，然后是沙克沙克。那像这个雷神巧克力，它吃起来是很扎实的，扎实的脆脆的感觉的话呢，就比较会讲扎格扎格。哎，但是比较有口感，这样子。对了，而且雷神巧克力这么受欢迎的原因，也是它 CP 值非常的高。这样子一个啊，就是原本日币才三十块而已，这样子。 那这次的抹茶这个限定版呢，它有出两种包装，一种是八格路的啊，卖日币六百块，然后一个是我这个比较多的十四个装的，只卖一千块日币，但还是很便宜，而且它这样子一个一个包装，很适合就是拿给同学啊。 同事啊，这样子发，嗯，大家都会很开心，嗯，很好吃，那真的非常推荐给大家。如果有去关西玩的朋友们，一定要买买看这个伴手礼。而且呢，因为它在日本真的也卖得很好，不晓得什么时候又会卖光买不到了，所以大家要赶快赶快去买。然后呢，因为还有想到说，不见得大家最近都有空去关西买，所以呢，也想要分享给台湾的朋友啊，我会在我的 Instagram 上面。 办这个抽奖活动，那我底下会贴那个链接，请大家踊跃的参加。活动的方法很简单，第一个呢就是追踪我的 Instagram 账号，然后第二个呢是 hashtag 你的两个朋友，并且留言说我要吃抹茶雷神巧克力，好，就这么简单。那我的名额呢有五位，一起参加活动的朋友们就有机会吃到这个抹茶雷神巧克力哦，请大家踊跃参加。 那那个链接我会再贴在下面的。那今天的分享就到这边，喜欢影片的朋友，请帮我们按赞、留言、分享，那也别忘了按铃铛，有新影片的时候会通知你哦。那我们还有其他的类别影片，好，那我们下集再见。啊对，然后还有 Facebook 跟 Instagram，每天都会用中文、日文分享资讯。好，那我们下集影片再见，拜拜。